farita arte farita inventita Saluton carai mi jus eh, eliris la tunelon de la red convenoi kai mm, hodio mi ancao devis pritracti aferon Ciu rilatas ala du statae burocratioi, nome la Itala, ah, la Itala ca la Nederlanda, pardonu. Ca ja, ciel vi sias, min estas granda fano, granda entusiasmulo pri burocratioi a parte char laula vid punto de burocratio shinas che ne nio shangigis che la mondo restis ciam la sama do vi devas presenti ce giceto ecce estas tre malfacile la electo do mi revortigas Esas tre mal facile havi la chanson voyagi a <laughs> parte se vi devas flugi dum 800 km por por doni signaturon nu ja ciu case ni pluvivas mi esas citie mi nun uh, refreshi refreshigios io mete por esti pli bone focus anta ol mediti kun uh, eh, ni do resto kun ni kun medito kun ni dankon saluton kai bonvenon al nia nova zamenhof medito hodiaŭ mi volas legi kaj mediti kun vi sur alia el tiro kiu venas e la traktaĵo Esperanto kai Volapük. Mi estas je paĝo 263. Jes, signoroj, concordia parveres crescunt, discordia maxime ilabuntur. Pli bone estas iri la voio kiu al conducos nin alla celo pli rapide. Unu animezzo estas afero tre laudinda – sed ci ne devas esti blinda, char tiam gi iam estas simple obstinezzo, cae donas resultatoin tute aliei. La fraso pri concordia per si mem estas tre bela cae bona, sed la sola fraso ne conducos al bono. Cae se vi cidas iri uno anime sur ia voio, rigardu anta ucio, ciu tiu ci voio ne deconducas vin, de via celo anstatau al conduci, al gi. Char, ce unu animezzo sur tia voio ne parveres crescunt, sed maxime dilabuntur. Consento? Consento? crescigas malgrandain aferoin. Dum mal consento detruia, detruas ec grandain aferoin. Tio estas la signifo de la citagio la classicagio latina qui es uson ni trobas en Zamenhof, en citiu el tiro, cae cec voie li usis ancorau eh, la latinam, car eh, sia tempe la latina estis suficie conata de cleruroi. Sed mi ne volas paroli trope tio, mi volas attentigi al vi, che ciam Zamenhof parolas pri unu igo niestu ie la sama voio cotopo tio nestas ni naiva afero Zamenhof bone sias che <sighs> estas mal facile a chi consento. Do. Ni clopodu fari la salmon. Kai tio la mi estas bona instigo por mediti. Mi promena detti si omete en uh, mia labor chambro. Resto snur por diri Dankon pro via attento. Gis morgau kai kiel ciam antauen. sen fine